كثيرا لما قام به زميلي الأستاذ كروت آه، محامي إدارة الأمن لكون آه، أنا لم أتوجه إليه أنا توجهت للحموشي قلت للحموشي وأكرر له أنه إذا ثبت لدي أن استعمل نفوذه أو سلطته أو وسائل إدارته بملك الوسائل المالية بأداء أتعاب محامي للدفاع عن صديقه في الفوج 1993 ديال ديال ديال عمداء الشرطة نظرا للعلاقة الشخصية اللي كتربط عزيز بومهدي الحموشي رئيس الأمن الوطني سأقوم بواجبي كمواطن بواجبي كمغربي بواجبي كحقوقي بواجبي كإنسان وسأقوم بمتابعتي ليعرف الجميع أن بالمغرب أين كان مهما كان درجته عند الحق نتاعه وأي مغربي عند الحق نتاعي مغربي واحد آخر وده مثله مصالحه وده مثلتي مصالحي ومصالح موكلاتي غادي نديك هذا مشكلتي بيني وبين الحموشي انت كرب شنو الدخل عندك في القضيه النهار الاول اللي بغيتو دوزوا الملف سريا بلا كاع ما تعلمونا بان كاين عدم متابعه ومشيتو كتجيو استنفتو وسريا بلا ما يعلمنا لا قاضي التحقيق لا النيابه العامه لا رئيس المحكمه ديال ديال آه، الاستيناف ديال جديده لا كتابه الضبط سريا واحد الصباح مشيتو ورفعتو سريا آه، على عدم متابعه بعد الاستئناف ديال النيابه العامه وملي شافوكم الناس داخلين للمحكمه علمونا مشينا حنا كنجريو وعاد استنفنا وعاد خرجنا الملف من المداوله لان حنا كنتو تطحنونا بلا ما نسوقوا الخبر ودفنونا حيين بلا ما نسوقوا الخبر جينا حنا عاودنا الكره من جديد وانا ما ما سيبت كاغيط على الرئيس ما ما سيبت هذاك كرتونه واذا سيبت هذا شي كرتونه او لا او لا شي كاغيط لربما ان الجنون ديالي قالوا بان هذاك الرئيس راه غادي يخورها مزيان لانه غير صافي وغير عادل وغير منصف وفحال هذوك عمري في حياتي ما باقي يحصل لي الشرف انني نتوجه لهم شي قاعه لانهم لا يستحقون ان يكونوا قضاة اسمع نسمعوا مزيان الراي العام الوطني خرشيش وهبه لم تقم برفع أي شكاية ضد عزيز بومدي لا من قريب ولا من جديد المفتشية العامة للأمن الوطني هي لحالة الملف إلى الشرطة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طالبا منها الاستماع إلى إلى وهبة خرشيش أم اللي زيروها قالت لهم وديها اللي كاين واللي كاين واللي كاين وأنا أنا ما خصنيش أنا عندي مشاكل عائلية أنا عندي راجلي في أمريكا وبعيد وعندي بنتي وما خصني صداع غير كي ضغط عليا باش ندخل في حالي امريكا كي كي كيحاول يقنعني بان هذه هذه البلاد راه يمكن يكون فيها آه، آه، ما فيهاش مستقبل وانا رغم ذلك كنفضل نبقى بجانب امي قبل ما قبل ما تمشي ليا لان الله يطول في العمر لانه قبل ما يديها ليا سيد ربي حنا امريكا نشوف نشوف آه، ما تبقى من العائله وراجلي وخوتي ونسابي فقط ما خصني مشاكل قالوا الله يعطيك الخير قول لنا شنو كاين قالت لهم هذه السيده اش دار ليا واش دار ليا واش دار ليا وتكرفص عليها فعلا لان يعني اولا كنت رئيسه خليه العود المراه مشى صيفطني كاتبه في واحد الاروديسمون يعني بالضغط واذا بغيتوا تعرفوا الحقيقه يكفيكم تسمعوا المكالمات الهاتفيه اما ديال standard اما ديال الرقم آآ آه، آآ آه، آه، الخاص البورتاب ديال رئيس المفوضيه ديال الزمر وغتسمعوا كيفاش كان كنكعتيه التعليمات ولان هذه في علم الجميع في الكوميساريه من بعد ملي كنبغي ندير نطلب العطله كيأخرها ليا باش ما يمكنليش نخرج للخارج أه تكافس عليا اكثر من الممكن وانا ساكته وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دابا يمشي بحالو دابا يمشي بحالو دابا يمشي بحالو وحداتهم هكا 60 ولا 70 ديال ديال ديال ديال ديال الوسائل الضغط الذي استعملها ضدها والاخيره واللي خايبه واللي ناقصه وما كياش مسلم اللي ظن بانه مسلم يا ربي من تنمى بين المسلمين المؤمنين غادي غادي يرضاه يخلي رئيس مسؤول يقول واحد المساعدين ديالو الله يرحم والديك انا دخلت هنا حاجه غنطحنها وغتعاوني خليني نطحنها من بعد حنا حتى انت معايا بدا بغيتي من بعد هذا غدا تسلقيت هذا الزبل هذا ماشي انا سمحوا لي ما كايناش حموشي ما كنقبلوهاش في المغرب ودير اللي بغيتي حنا ماشي قروده حنا ماشي زبل حنا بشر اما انت باغي تدخل الطرح كما ينبغي وتحمي البلاد بحمايه المواطنين ديالها مرحبا بك شي حاجه اخرى راه ما كايناش وتجي تقول لي سك الروط بانه الادارات الان خصها تحمي الموظفين ديالها علاش الضابطه خرجيش ماشي ماشي موظفه ديال الامن الوطني علاش الامن الوطني ملي صيفط الملف ديالو من الفرقه الوطنيه للسلطه القضيه ما كانش كيحمي الضابطه آه، آه، آه، خرشيش او ما كانوش كيعرفوا بان داك من الفوج ديال الحموشي انا ما قلتلكش انت اللي في الجلسه السريه النهار اللي بغيتو تطحنوا ناس بالصمت انت اللي قلت لهم بان صيفطتك اداره الامن انت لو قلت له بان انت محامي ديال ديال اداره الامن باي صفه اداره الامن ضدها اداره الامن لان هذاك من الفوج ديالو ضدها والحجه انه ضدها لان السي بوهند بن قرير علاش حيدوها من ازم وروسفتا اجدير من بن قرير باش يحيدوها من مسرح الجريمه باش يمكنهم يتلاعبوا بالشهود ديالها باش يمكنهم يزوروا وهذا ما فعل قاضي التحقيق قاضي التحقيق اللي كيقول لك كيصلي الفجر اسيدي آه، قاضي التحقيق ما حتاش تبقى تصلي الفجر راه راه اركان الاسلام ماشي هي خمسه اركان الاسلام هو الصراط المستقيم هو تكون ما كتخافش من البشر ما تكونش طماع ما تكونش كتنحني للتعليمات هذاك هو المسلم اما داك الشيء تصلي في هذيك العبادات هذيك العبادات هذيك الصلاه والصيام هذيك العبادات هذا ماشي ماشي اركان الاسلام تقول لي انا ملي كنصوم وكنصلي في راه صافي راني مسلم مسلم هو اذا بقيتي في الصراط المستقيم تجي تقول ملي مشيتي كتقول بانه الباشا عطاك واحد التصريح بان شهاده بعدم السكنه كاين شي شهاده بعدم السكنه يجي العساس ويجيو الجيران ويجيو المواطنين يقول لك السيده كانت ساكنه هنا تقول لهم لا هادو الناس كيكذبوا لان الباشا عطاني واحد الشهاده ديال عدم السكنه كاين شي شهاده ديال عدم السكنه كضحكوا على المغاربه باش تفكوا بعضياتكم انت كتصلي الفجر انت ما تبقاش تصلي حسن لك الخرافه ديال فاس 18 اشنو هي ماشي موظفه كنت تخليها في زمورة السي الحموشي وما تحديهاش بلاصتها وترفع يدك من الملف وما تدخلش في الملف لانك صيفتي البقر تدخلتي في الملف بدايه الحجه انك انت خديتي الموقف لصالح صاحبك في الفوج ديال 1993 حنا كنكذبوا على بعضياتنا الناس كتكذب على الميت ما كيكذبوش على الحيين باش الامور واضحه هذه ما احنا ما جيناش نكذبوا وهذاك قلتوا قلتوا تك آه، الشاهد الشاهد راه دار كاسيت اوف كاسيت قال لكم بانه عطيته 10 مليون باش يتراجع على الشهاده ديالو وضغطت عليه وفعلا خاف وما, وما بغاش يمشي يشد لانه ملي شاف الملايين كتروج وملي شاف كاين الضغط كيقول فين ندخل راسي هذا راه الامن هذا راه الحموشي هذا راه النظام هذا راه الاستقرار فين غادي خاف ولكن ملي رجع الله الشيطان هرب منه قال لا سيدي انا كذبت وغادي ندير كاسيتا اش قال لكم في الكاسيتا قال لكم بغيتو تعطيو 10 ملايين ديال الفرنك 100000 درهم باش يكذب وقال لكم ما نكذبش هذا قاضي تحقيق امام هذا التصريح هذا ما يصيفطش الملف للمحكمه وانت قاضي التحقيق عندك الحق باش تقيم الشهادات تقول هذه الشهاده صافيه الشهاده ماشي ماشي ماشي, مضبوطه لانه الحارس عنده واحد البراكه والبراكه بعيده من باب الدار باش يمكن لي 10 العسل تبقى جالس في البراكات ديال نص متر ولا ديال متر وربع من 24 ساعه على 24 ساعه الليله كلها ما كيتحركش ما كيمشيش يمشي في الطريق باش تقول لنا بان هذا مبرر وتقول لي بان هذا مخالف للشهاده ديال الباشا وشكون اللي قال لك تعيط للباشا سمعتي له انت اولا جابوها لك الشهاده البوليس جابوا لك الشهاده وتعمل سمع وهذه نيت واي واخر انت القضيه سمعتي ليها شفتيها تكلمتي معاها بعدا وكاع ما شفتيها وكاع ما سمعتيها وكاع ما درتي المواجهه وتقول لي بان درت درت التحقيق درت الضباب هذا علاش حنا نديروا النقد لان الشكايه هي الشكايه من البدايه ديالها هذه الشكايه مباشره ضد ضابط الشرطه القضائيه عند الامتياز القضائي ولكن ولكن النيابه العامه وقاضي التحقيق واللي حال الملف لان يعني الاحاله لم يمكن ان تاتي الا من طرف الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف ما عندوش الحق باش يتصرف في الشكايه الشكايه فيها استغلال النفوذ فيها استغلال السلطه وفيما يخص استغلال النفوذ وفيما يخص استغلال السلطه قاضي التحقيق ما باتش لم يقم بواجبه في التحقيق وهذا ما يجعلني عندي الحق ندير النقد وغادي ندير النقد وغادي نبقاو نتابعوا هاد السيده اما تقول بان هي عندها سوابق في الشكايات انا كنصح اللي عندنا سوابق في الجرائم دابا ملي عندنا سوابق في الضحايا والسوابق في الشكايات وبان جميع الشكايات تحفظت لم يقع ان تحفظت اي شكايه من اي نوع صادره عن عن عن آه، خرشيش وهيبه كاين شكايه ضد واحد السيد اللي يهجم لي على امها ومراه مراه مسنه ومراه آه، آه، معوقه مسكينه مضروبه لا في السن ولا في المرض ولا في ما ما, ما كتب عليها الله في الحياه ديالها يجيو واحد الجيران تماك يبغيو يسرقوها وملي تجي هي يجي واحد سيدي حيد السروال يبدا يبول في وسط الشعب يقول لها اش كتسوى عندي تقول لي هذيك الشكايه يجي ما يكون لا يستحق المش... آه، الشكايه وشي دار فيها متابعه وقد يتحقق تبعو جنائيا اصدر فيها احكام ان من بعد هرب ومن بعد تصاوب ومن بعد كذا ومن بعد دوره دوره وخرجت له بثلاث شهور ديال الحبس هذاك شغلو ولكن المره الاولى راه كنوصلو كان عنده السن ديال 10 سنين ديال الحبس كتخربخ مع راسك شمن الشكايه المحفوظه حتى شكايه ما تحفظت ليها بل كانت شكايه ضدها ديال واحد السيده كتقول لك بانه غوتت عليها في الكوميساريه وكاع ما حفظوها مشات وجابت البراءه ديالها وليتي انت في القاعه بغيتي تكذب وكتكذب على القضاة وقلت لهاش ها الحجه انه السيده عندها سوابق هو طلب النقد ديال النيابه العامه والطلب ديال النقد النيابه العامه كتكون في حاله المتابعه شي حد في حاله البراءه ها دات البراءه النيابه العامه بحال اللي دارت النقد على على خرشيش لان واحد تخاصمت مع واحد السيد في مواطن آه، في الكوميساريه وهي تؤدي مهمه ويدير النقد كذلك ضد عزيز بومهدي حتى هو ويخلينا ندبر راسنا مع المجلس الاعلى اضيف على هذا الشيء كتقول زعما دابا التحراميات التحراميات خلينا ساكتين وراجلها مزوجه واحد الاماراتي في امريكا لا سيدي ما مزوجاش اماراتي في امريكا كتكذب واللي يعطيك الخبر كذاب هذه صنعتوها باش تحاولوا تحقروها ماشي اماراتي في, في, في, في الميريكان راجل امريكاني واصله عربيه اصله عربي واصله مسلم ماشي اماراتي وماشي خديجي نعمه الشريف الاصل الاصل ديال ديال ديال والديه امريكي مزوجه بامريكي وفعلا فعلا هو قال لها كبنتي هادو غادي يديروا لك شي فخ لان حنا سمعنا شنو وقع شنو وقع لواحد لواحد الصحفي بانه كيصنعوا لي فيديو هكا مسبقا كان عندك التنازل على الخيانات الزوجيه هذا هو اكبر واغلى مثال لما الاسف حنا المغاربه كيحقرنا لان كيعطي انطباع ان الخارجي والاجنبي عنده علينا وعلى المؤسسات ديالنا واحد النظره خايبه بزاف مع الاسف المؤسسات هي مؤسسات ديال الدوله هي مؤسسات اساسيه هي مؤسسات ديال الامن هي مؤسسات ديال القضاء ملي بدا الاجنبي كيشك الدرجه انه كيبدا يعطي آه، ما ما ما يمكن آه، ان يمنع الظلم ان يجري من طرفهما لا الامن ولا ولا القضاء هي آه، هي بدات كتسال الله يرحم والديكم اللي راه ما يمكنناش نفتخروا بها غير هذه غير هذه القضاء كخصو يفهمها ويفهم البعد ديالها ولكن مع الاسف <laughs> استقلال القضاء تيكون عندنا قضاء بعد النظر من الاستقلال ديالو نعطيك راك الرد ديها في راسك راه ما بقيناش كنخافوا بعو ملي كان عندي اربع سنين او ثلاث شهور بعو وانا عندي هذا السن هذا والتجربه هذه ما كيخلعنيش وكنظن بان بعو ما بقاش كيخلي ما بقاش كيخلع المغاربه الله يهنيك